वह हस्पताल मे वे चिट काड़े अत वुच मे अकु नफर कुल लुक जो बे अंदी नफर दिवा चिट तो अत वुच मे कह इंतजाम यह हाँ। गई नम हम्म। हस्पताल पे हेको डाक्टर इक्विपमेंट प्रॉपर کیٚمِکلٕز تَتھ خٲطرٕ یِم لَگان تِم چھِنہٕ اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل کینٛہہ اگر اِکِپمٮ۪نٛٹٕس واتَن کیٚمِکلٕز چھا ییٚتہِ مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل تِم آسان آ تِم چھِ آسان تہٕ اَتھ چھُ گورمٮ۪نٛٹَس منٛز تھوڑا ٹایم لَگان اَتھ یِمَن یِنَس بیٚیہِ چھُ سٹاف اَسہِ بیسِکلی کَم یُس یہِ تُہُنٛد ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ اَتہِ کیٛاہ کیٛاہ چھِ تۄہہِ وٕنۍکٮ۪ن نیٖڈ کیٛاہ گوٚژھ آسُن سٹاف گژھِ اَسہِ تھوڑا اِنکرٛیٖز گژھُن کیٛازِکہِ بٕلڈ بٕلڈ بٮ۪نٛکِنٛگ چھِ اَصلی ضوٚرَتھ proper हिमचन dedicated two workers आसन round the clock तिम छिन अवेलेबल कह स्टाफ कम बेसिक प्रॉब्लम स्टाफ इक्विपमेंट अगर हैंडल तेज कर मगर स्टाफ गो सह कर हैंडल मशीनरी क्या क्या वो तुम क्या क्या गोस टेस्ट तुम वे नबर सोजान थायराइड फंक्शन टेस्ट नबर सोजान अत खुद एनालाइजर केमिकल्स का सलेक्शन करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर सब बराबर ठीक तो हंदिस डिपार्टमेंट ना उन छी अंडर डेवलप अंडर डेवलपमेंट छी चलान छी अच्छी मेडिकल कॉलेज बनमो तात खतर छी वन बना मैं मोहम्मद इकबाल हूं ख्वाजा हूं सुपरवाइजर लैब टेक्नीशियन हूं मैं यहां इंचार्ज ब्लड बैंक भी हूं हमारे यहां कम से कम पर डे एवरेज 800 से 1000 टेस्ट हम करते हैं लगभग ओवरऑल सभी 95 परसेंट टेस्ट यहाँ हम करते हैं जी जी अब तो कुछ एक टेस्ट जो यहाँ नहीं होते उनमें थायराइड है या जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला डॉक्टर साहब ने फरमाया हम्म। तो उसके बगैर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिछले साल हमने साढ़े आठ सौ दिए जी साढ़े आठ सौ उनकी सब स्क्रीनिंग हम यहीं करते हैं उनमें including H B S A G H I V H C V या बाकी जो ना वी डी आर रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के जी आज यहाँ बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है काम भी अच्छा हो रहा है हाँ, सिर्फ स्टाफ, अच्छा की, स्टाफ की कमी है क्योंकि यहाँ मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ यहाँ राउंड द क्लॉक चलाना पड़ता है कॉल ड्यूटी भी अटेंड करनी पड़ती है स्टाफ होगा इससे भी बेटर काम हो सकता है I am doctor Farooq I am a consultant radiologist district hospital Baramulla and I have been posted to this place since last 3 years we got CT scan to this place last year only somewhere in the month of April since uh, one and a half, one year and some two months have elapsed since we started CT scan here. Uh, it will be prudent if we are giving much more gadgets in radio diagnosis, uh, including uh, Dopplers, higher-end Dopplers, like 3D Dopplers or 4D Dopplers, um, CR system or the digital radiography system. This will be much more helpful to our patients, uh, to our population and uh, to our society and at the same time MRI is one of the much much needed equipment and probably this is the only thing which our radio diagnosis is lagging uh, currently and inshallah if given so we are sure that we will be able uh, to cater the load pertaining to all those patients need हमारे स्टडीज तरह से आप देख सकते हैं जो नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है मगर जहाँ इक्विपमेंट्स हैं कम है इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है यहाँ पर और स्टाफ जो है मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला था वो हेल्थ डिपार्टमेंट का था इस हॉस्पिटल का था जो कि नॉर्थ कश्मीर का हम समझते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल को उस वक्त शिफ्ट किया गया मतलब रातों रात शिफ्ट किया गया वहाँ से पचास बेड का हॉस्टल वहाँ था और ये सौ बेड का हॉस्टल है स्टाफ भी वही पचास बेड वाला ही डॉक्टर्स भी वही इतनी स्टाफ की कमी है मतलब वहाँ पे 900 पेशेंट देखे जाते थे यहाँ 1800 पेशेंट है ठीक और यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है यहाँ पे जो मतलब बाकी जो इक्विपमेंट्स की कमी है एम नहीं होता है यहाँ पर और स्टाफ तो है ही नहीं यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से क्योंकि आज तो हमें पीपल्स डेमोक्रेटिक ये पार्टी की हुकूमत आई एक्सपेक्टेशन लोगों के बहुत ज़्यादा है लेकिन जो अभी तक देखा जा रहा है हमें लगता है कि ये हुकूमत भी कुछ नाकामी दिखाई दे रही है हमें हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन्हें स्टाफ चाहे यहाँ पर जो टेक्निकल स्पेशलाइज स्टाफ हो जो यहाँ की पॉपुलेशन को यहाँ के पूरे एरिया को कैटर कर सके आ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला है जो नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फराहम किया जाए और लेटेस्ट जो मशीनरीज यहाँ पर इंस्टॉल की जाए ताकि यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े मैं मीर यासिन डिस्ट्रिक्ट बारामूला से इंडिया अनहर के लिए